dinañu ñëwaat ci loolu waaye li ñuy ubbee rekk mooy dañoo wax jikko jikko nag buñ ko waxee pour mën koo firi mën a xam luy jikko boo delloo ci boroom xam-xam yi li ñu ci wax bari na lool liñ ci taalifit bari na waaye ñu jël ci benn taarif muy benn définition bu benn ci boroom xam-xam yi def ni loolu mooy jikko ndax dañu bëgg wax ni jikko mooy fondement bu ñuy mën a tabaxe jàmm kon luy jikko d'abord benn boroom xam-xam ni alxuluqu boroom xam-xam boobu nee na jikko bu ngeen ko bëggee xam moom nee na melo lay doon melo woo xam ni jëmm ji muy nekk ci moom day dëkk ak moom du melo wu muy àndal tey bu ëllëgee mu taqalikook moom welo muy melo wuy sax ci moom lay doon fitriyatun aw muktasaba mën naa nekk melo woo xam ni yàlla ko def ci moom mu judduwaale ko ndax am na wala boog muy melo woo xamante ni bii da koo dab ci biir dundam jële ko ci tarbiya wala mu jële ko ci leneen wala ci milieu ba nga xamante ni bii fa la yàlla dogal mu dunde fa loolu mooy muktasaba muy melo woo xam ni yemul foofu melo la woo xamante ni bii ay jeexiitalam day feeñ ci comportement wu nit ki ca feeñ ga muy feeñ nag lay nekk feeñ goo xamante ni bii feeñ gu ñu gërëm la walla goog feeñ gu ñu ŋàññ la bu dee feeñ gu ñu gërëm muy moo moom la ñu tudde jikko ju rafet bu dee feeñ wala comportement na mu feeña ca comportement ba ca jëf ya dafa nekk feeñ gu ñaaw ñu tudde ko jikko ju ñaaw moo tax benn boroom xam-xam ni hunaka xuluq wa hunaka xalq nee na xuluq melow biir la alxalq melow alxalq di melow biti melow biti ci jëmm ju ñu gis mu taxaw pour ñu mën a wax ni jëmm ji jëmm ju rafet la mbooleem cër yi nga xamante ni bi moom la ko yàlla binde Ñay xam lu rafet ak lu ñaaw ña koy nattale ca cér yooya lañuy dem ni bakkan ba nii la mel nopp ya nii la mel loxo ya nii la mel ni nga xam ni noonu ngeen gisee Mawlana Cheikh El Hadj Malick radiyallahu anhu melale ko Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam melaw biteem bu melaw bite yooyu dajee di yépp yuy rafet ñu ni kii nit ku rafet la ci biti loolu la boroom xam-xam bi wax waaye noonu nga xam ni noonu la ñuy sàmmoonteeg melaw biti yi ngir man cee qualifier nit ci taaram walla ak ñaawam noonu la ñuy delloo ci melo yi biir yi ngir man cee qualifier nit ci jikkoom baax na walla baaxul mu nekk nag ay melo yoo xam ni noonu ñu ko waxee ni cër bu nekk ñu ni rafet na bu dajee ñu door a wax ni jëmm ji jëmm ju rafet la jikko yi nga xamante ni bi moo war a daje ci nit te jamono ji du may du ñu may ñu ñu faramfànce ko nee nañu ñeenti jikko la ñeenti mbir la bu jëkk bi mooy alxikma mooy xam-xamu njariñ yàlla nee na wa man yuutal xikmata faqad utiya xayran kathira bu ñaareel bi mooy ashajaa mooy njàmbaar buñ ko waxee alxikma xikma dafa am lu koy jur quwatul ilm xam-xam moo xam xam-xam moo xam lu ñuy bu jaaree ci li ñuy wax ku mën a settantal la ñuy wax ak la ñuy jëf ak lañu fas li nekk ci àdduna ci bànneex ki nga xamante ni bi moo ci mën a yar boppam ba téye yem fi ko ci yàlla yemloo kooku dañuy ni dañuy wax ni kooku afiif dafa meloo meloo wu ñuy wax lan fegu buñ ca jógee nag ñu àgg ci melo wu ñuy wax al adala mam al adl bi nga xamante ni bi mooy jóg di tawfiq yooyu yi nga xamante ni bi moom la ñuy wax kon ñoent yooyu alxikmatu wa shajaatu wal iffatu wal adl ñeent yi bu dajewul ci nit ki ci boroom xam-xam yi ni nga yenn boroom xam-xam yi ko wax nee nañu kooka mën a gula am jikko ju rafet malheureusement temps bi mayewul ñu dugg ci loolu leeral benn bu ci nekk ndax lu gàtt la ndax ay leeral la laaj waaye ñu xame ko noonu ba ñu yem ci foofu ñu bëgg a wax ni jikko jooju ñu wax te wax ni si ku ko bëgg da ngay dellu ci école wu sayidna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam te école maam Seydi Hadji Malick génnul école booba ci la ñuy wane jikko jooju ci boppam ni nga xamante ni bii noonu la ràbbaloo suñu rakk Mouhamadul Moustapha Sy bu suñu bàyyi Seydi Hadji Malick moo do yàlla na yàlla yokk wér gi keroog bi muy waxtaan fii oh, euh, brosé na loolu laal na ko pour wane rekk ni lislaam jikkoo ko tax a jóg waaw ndax yonent bi moo njëkk a wax ni innama bu'ist li nga xam ni moo ma fi indi man yonent bi sallallahu alayhi wasallam objectif wu sama ñëw fii mooy mottali tedd ngay jikko yi loolu rekk moo ma yëkkati loolu yi nag boroom xam-xam yi jéem ko leeral ci ni nga xamante ni bi noonu lañ koy tënkee ak arkaanul islaam al xams ni nga xam ni noonu la amee duggante ak lan li nga xam ni mooy mooy euh, ak jikko moo tax ba muy julli muy koor muy asaka muy aj makka benn bu ci nekk bu ngeen demee ci nusuus yi mënuñu ko leeral lépp ci nusuus yi moo xam alquran la wala muy sunnatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ci ahadis yi benn bu ci nekk bu ngeen demee ci biir di ngeen gis bañ koy bañ koy tudd ba ñuy wax lu jëm ca arkaan yooyu ci ngay gise ni daanaka la feeñ ñu di ko jëfandikoo ci arkaan yooyu ak la nga xam ni moom la ñu jublu ca biir bokkuñu boo ko xoolee ci biir ba mu jeex la nga yëg ci biir loola mooy ca biir kàddu yooya wala biir ahadis yooya wala aaya yooya mooy lan ni jikko moo tax a jóg julli jikko rafet jikko moo tax a jóg asaka jikko moo tax a jóg koor jikko moo tax a jóg dem mag foofu lañ ci yem ahadis yaa ngi fi aayaat yaa ngi fi waaye comme niñ ko waxee dafa am ay yitte yeneen yu taxaw yoo xamante ni bi moo tax ba foofu rek lañ ci yem ñu wax rek ni kon loolu yàlla wax ci alquranul karim ni laa tastawi alxasanatu wala sayia moo tax ba boo bëggee jàmm am baaxal rek baax mooy indi jàmm baax mooy am jikko ju rafet rek qul innahu saalihun baax dugal na lépp kuñ ñi baax nga mënatuñ la wax lu weesu loolu baax baax la ñëpp yonent yi dañoo baax nit yàlla yi dañoo baax keneen dafa baax ku baax dafa baax mbaax a fi nekk moo tax yàlla nee na laa tastawil xasanatu wala sayyi'a lu baax moo fi nekk ak lu bon waaye na xam ni ba ba yàlla di wal bufta lu baax ak lu bon duñu yem mukk waaye fi mbir yi nekk mooy idfa billati hi ahsan koo mën a taseel nu ak ñaawalam toll na sag rafetal toll noona yow wala mu ëpp ko yombul nag koo xamante ni bii tabaarakallah dafa dëkk rek di ñaawal di jëme ci yow ñu sant la ni yow la war a nekk sa attitude bi nga xam ni moom nga war a am ci moom mooy di rafetal jëm ci moom yombul waaye nag Mawlana Cheikh El Hadj Malick radiyallahu taala anhu ci gàttal noonu la dunde moom doon na ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallama jàngeen ci siira may jël am file yu gàtt rek comme ni ñu ko waxee waxtu wee gàtt te ñu ni il faut ñu sànni ay kàddu moo tax ñu ko ñu jaar foofu waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallama misaal mi nga xamante ni bi mën nañ ko jël ci moom ci wàllu googu jekku jéggale jekku jéggale Mawlaana Seydina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ba mu jekkoo moom ña nga xamante ni bii ñoo ñaawaloon jëm ci moom ay bokkam ca makkatal mukarrama ba yàlla ni ko gàddaayal demul madinatul munawwara mu toog fa lam fa toog ca fukkeelu at ma nga xamante ni bii mu tolloog fatxu makka ci la ubbi makka moom seydina muhammad ànd ak mbooloo yu bari ànd ak doole xudaa xarbiya ba nga xamante ni moom la fa dugge fukki junniy nit kenn ku ci nekk taalub taal mu wër makka ñu ni boroom doole ñëw na kii moom ñun ñëpp bay boo rek ñu kenn ku nekk pare sa bàmmeel ndax bu yegsee ak fi ñu jaar ak moom man la rafet mukk bay boo kenn ku nekk nu nu golo xam boote doomam waaye ba mu dugg see moom sallallahu alayhi wa sallam kàddu ga gàtt na idhabu fa antum tulaqa gudd na dem leen wax yañ ko wax ak yépp xam ngeen ko bari na luñ koy nettali waaye dem leen la wax loola moo jur li am tey jàmm ja fa am looloo ko jur jàmm jooja bañ koy dox ba fii ci Mawlana Cheikh El Hadj Malick radiyallahu anhu ñëw fii Tiwaawan di gan jiite tabaski Pape Serigne Mbaye net Mansour radiyallahu euh, euh, nettali na ko fi démb bër wala ba ci fan yi burdu bi kar wax na fi keroog ci bi nga xamante ne bi fii la tëb julli tabaski gannaaw julli ga mu rendi ba mu rendee nit wax ba bam ni képp koo xamante ni bi tokkoon nga ci Cheikh El Hadj Malick radiyallahu taala an na nga yëg ni amuloo lu dul yàpp amoo tabaski yàpp nga am na mu ca jëfandikoo xam ngeen ko am na lu am na ku faj loola am na ku faj loolu waaye ndax daf leen a saraxal taalibe yi ni leen dem leen lakk këram wala nangam wala nangam ah, ah, ah. bu ko defoon wàcc la yonent bi sallallahu alayhi defoon te jomm te moom tànkum yonent bi nee na fu mu yëkkatee mu teg moo tax ba la doon at ju dem na mu jëfandikook waa jooja mooy lan yóbbul ko ay cadeau ci gàttal yóbbul ko ay hadaaya jox ko ko yóbbul ko ay hadaaya jox ko ko moo tax ba kon loolu dañu bëgg a wax ni muy démb di tey képp koo xamante ni bii bëgg nga jàmm sax Pape Sëriñ Mbaye bés bu nekk gis naa fan yi mboole mbooloo yi fi ñëw yépp ñu ngi leen di wax jàmm ñu ngi koy wax guddi ak bëccëg waaye jëfuñu ko te kenn du ko am ci ay wax jëf lay doon moo tax maam Yusufa Jóob radiyallahu anhu dégg naa daana wax ni jàmm ngi nii dib jalkat jàmm mi ngi nii ci suñu kanam dib jal waaye ku jàmmoowul do bokkoo ci waaw ku jàmmoowul bokkoo ci kon nañu jàmmoo moo tax li Pape Mansour doon wax léegi moo tax Seydil Hadj Malick lu mu wax fa sha'nu rijaalillahi xamlu adal wara kada falyakun man lil ilahi tashammara waaye képp koo xam ni soobu nga yoonu yàlla ni bëgg nga àgg wala yàlla ñor na la ku yàlla ñor ku ne te manoo yenu benke ñenkey jaamu yàlla yi na nga yëg ni sag àgg wóorul pour wax ni doo yegg rek ku ku mën la yenu benke ñenkey jaamu yàlla yi moo laaj maa yegg nee na booy wut yàlla it doo ci gaaw a yegg kon moo tax ñu tëje ko lii Pape Mansour wax képp koo xam ni bëgg ngaa dem fenn bëgg nga am sa programme booy doxal dañ naan daf ma jox feuille de route boo xam ni ci lay sukkandiku ngir doxal programme bi nga xamante ni moom laa bëgg a doxal feuille de route boobu moom la Cheikh El Hadj Mouhamadul Mansour radiyallahu anhu bàyyi loon ma rakkam Mawlana Cheikh El Hadj Abdoul Aziz radiyallahu anhu jox ma sa xol waaw ndax li mu li ma bëgg ay noppi kese du ko dégg. Ndax lu nopp taataan ci beneen nopp ba lay jaar dem waaye lu xol taataan dina fa sax kon jox ma sa xol ma wax ak moom loolu la Cheikh El Hadj Mouhamadou Mansour wax ba yegg si ci baytu yi maa ngi lay yëgal ni muñ ak jéggale jéllale na nga yëg ni mooy mooy mi ngi bokk ci jikko yi nga xam ni Yàlla gërëm na ko neex na ko te moom rekk mooy jikko yi nga xamante ni bi moo lay xiir foo mën a toll ci def lu baax waaw wa sabru wal afu moo tax muñ nag yombul moo tax Cheikh El Hadj Mouhamadul Mansour nee nañu mas nañ ko mas na laaj mbooloo yi bis ni leen ndax xam ngeen fuy muñ ban cër mooy muñ ci nit ban cér mooy muñ ci nit Maam Mansour ban cér mooy muñ ci nit Maam Mansour radiallahu anhu ba mu ko laajee am na ñu ni xelam am na ñu ni xol yi am na ñu ni làmmiñ yi am na ñu ni benn benn yi waaw ba mu yeggee mu ni ku ni làmmiñ la daj nga daj nga tontu la nee na làmmiñ mooy muñ làmmiñ mooy muñ nit lu mu tudd muñatu ko nit lu mu xas tudd muñatu ko loo muñ kenn du ko dégg yàgg yàlla rek lay doon kon nag muñ a ngoog jéggale jëllale faafu wasfaxu xata yaati allahu bi amri wa in aaqabtum fa aaqibu bi misli ma uqibtum bi wala in sabartum la huwa xayr kon yàlla nañ yàlla may jikko yooyu jikko yu rafet yooyu penc mu mu mën a doon manu la am jàmm te jikko ju rafet amu fa Cheikh El Hadj Malick ak njabootam noonu ku ku yu nërmeel ci lañ la nërmeel jikko yaa ngi nii gën laa yaru di sa kilifa nga nangam wàcc lool nooy lool bari njariñ lool ñoom nag dañuy dëdd li ci loxoy nit ñi ba pare bokk ak ñoom li ñu yor waaw ah, kooku nag il faut nga sopp ko moom waaw dëddu laaju la li nga yor ba pare wëlbati ko bokk ak yow li mu yor moom kooku moom fooy jaar loo nekk nekk njaayeen sopp leen waaw loo nekk nekk njaayeen na nga mën a def fokk sopp leen kon ba bokk yi yàlla na yàlla may cofeel googu ci gàttal def ñu taalibe Cheikh na Ahmed Tijani radiallahu anhu yu yem fi ñu leen war a yem fi ñu war a yem yu yem fi ñu war a yem yu yem fi ñu war a yem mooy lan sëñ Babacar si nee na radiallahu anhu képp koo xam ni weesuwuloo xeeb weesuwuloo naw da ngay toog fa nga jëm fa nga dëkk képp koo xam ni weesuwuloo naw naw dara naw jëf dem fenn naw la fa nekk mu mel ni xeeb la nga jóge yow la nga fa fekk nga naw ko weesuwuloo xeeb te mooy jóge fi nga jóge fekk fa dara xeeb loola ndax fa nga jóge moo la ëppal moo la ëppal solo nee na ñaar yooyu ku ko moytuwul ku ko ku ko mënula muñ ku ko da ngay toog fi nga dëkk foo dem xeeb la fa ne tooñ nga boroom te tariqa bi moom foo dem naw la fa nekk ñu nangu la nga yoroon yàlla na yàlla musal ci loolu hada billahi tawfiq wa salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu barakallah mbokk yi bii yoon nag ak cant sant yàlla ci fukki fan yii ñu fi toog yàlla na ko yàlla nangu te yàlla barkeel ko ne ñu ngi nuyu sunu kilifa gii toog di Cheikh Makki Taal sëtu Cheikh Alxaaji Umarul Fuuti la ñu bokk nag ak moom lu bare nag mu ñëw moom wettali suñu ci jataay bii ndax jataay kat ci biir kër Seex Seydi Haj Maalik bu ko sëtu Cheikh Al Hadj Omar Foutiou Tall fekkee jataay boobee kulóoru na yàlla bu yaakaar tas moom it teewaayam barke ay maamam yàlla na ko yàlla fay ñu ngi ciy ziyaare itam sunu baay bii toog di alxaaji Moustapha Sy di ko nuyu nag di ko masaw moom coono moom matal na kóllëre def na it li mu daan def waaye lépp nag yëfam la comme ñun ñii ñëpp rek bu toogee moom sëñ Moustapha ñun ñëpp bàyyi lañ koy wax kon ñun ñëpp ñu ngi ci keppaaram mu mérité ko nag ci pas-pasam ci jikkoom ci doxalinam ci fonk boppam fonk boppam nag mooy fonk lul baayam Cheikh Seydi Hadji Malick nii ko papa Youssoufa Diop waxee rek léegi Cheikh Seydi Hadji Malick léppam yàlla la ak yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ci nuyoo bi nag ngeen baal ñu dañuy sepp rek si Aliou Dia mi ngi nii toog ne keroog rek bi mu ñëwee fii Sidi Bakar ne waxoon na ko moom sëñ Aliou Dia mu am fi nag cër boo xam ni nag liggéeyu ko moom yàlla moo ko ko jagleel mu bare fi nag ñu mel na moom am na ñoo xam ni ñi ngi jóge fu sore ñëw fii fekke si lii nga xam ni mooy jeexatalu burdu bi ren burdu bi nag du jeex ndax ki nga xam ni moom lañ ko adresseel li mu am moom ci àddina moo gën a rëy ci li nit ñi di am te loolee nag moom nekkatu fi waaye yàlla nee na ko maa la fi toogal di ko wattu ba ba ñuy dajewaat muy alquran alquran mooy mucjisa sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam te yàlla moom wax na ci alquran ni man maa ko joxoon muhammad kon nag man maa koy garde mi ngi fi nag toujours qul muhammad inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu la xaafiduun yàlla nag lu muy wattu dana raw dara du ca tàbbi alquran yàgg na fi ñii jéem jéem nañ ñii jéemit jéem nañ ci kon yàlla moo ko teg loxo ñuy sant nag yàlla bu baax ne waxtaanu papa yuusufa gàtt na waaye nag bare na ku yàlla jubóol ci jikko ci jikko ak muñ ak muñ ci la jubóog yow muñ nag maanaa muñ ci gàttal rek gàttal ci waxtaan wi rek ci muñ muñ daal dafa am ñu ko lim ñetti yoon wax ni benn bi kii muñ kii muñ muñ gu dëggu lay muñ muñ gu dëggu lay muñ ngir ngir yaakaar ngir yaakaar yoolu ëllëg yoolu ëllëg ndax ni muñ toll ca yàlla ndax ni muñ toll ca yàlla kooku mënu ko yaakaar njëriñ yaakaar njëriñ moo tax muy muñ kuy muñ kuy muñ doo ca gàll dara beneen bi ci des. ne beneen bi ci des. mu ñu ñàkk pexe la. mu ñu ñàkk pexe la. ponkal mu la ëpp doole. waaw yow ponkal mu la ëpp doole. pël la. pël la. nga jàmbat nga jàmbat. mu dóor la nga daan. yamu ca mu dóor la nga daan. ñu ne la muñal. nga ni muñ naa. bàyyi koog yàlla. da ñàkk pexe. waaye muñuloo. beneen ba ca des nag ah, moo di moo di ki nga xam ni ki nga xam ni dafa ni dafa ni man de dañu may atte man de dañu may atte atteb dërëm atteb dërëm ki ko moom ki ko moom def ko ci poosam bu jaay jotee bu jaay jotee mu bëgg a jënd kaani mbaa xorom mbaa limon dërëm ba du ko ni bëgguma lii jënde ma lële moom daal fu ñu ko dugal rek doonte la ci safara la mu dugg fa moom dërëm ba te du ànd ak njàmbat nag kooke bu atte woo noo nii kooku muñ nag dëgg-dëgg man daal jox naa yàlla sama bopp lu ko neex def Cheikh Seydi Hadji Malick radiyallahu taala anhu ci muñ dafa wax ni yàlla yàlla muñ li nga may teg muñ li nga may teg moo ma gënal moo ma gënal kon nag bala nga may teg dara yàlla maa ngi lay ñaan nga toj sama xol ba lu ñëw ma bëgg ko fa tabarakallahu yàlla tojal ma sama xol man Cheikh Seydi Hadji Malick ba lépp loo xam ne bàyyi koo na ci yow wàcc sama kaw fekk fa xol bu ko attan te itam nag nooyal googu ngay nooyal sama nooyal googi yàlla ngay nooyal man Seydi Hadji Malick sama xol bi jàppandalal ma ca jàppandalal ma ca balaa bu jóge ci yow balaa bu jóge ci yow dal ci sama kaw mën a sedd guy ma muñ ko te bañ koo jàmbat nag ni ko papa yuusufa waxe rek looy muñ te topp ciy wax muñuloo da nga amul pexe Cheikh Seydi Hadji Malick boo nettalee dundam boo nettalee dundam mën nga ci nettali ñetti natt mën nga cee nettali ñetti nattu yoo xam ne nag bu dee daf la dale yow cib dëkk jar naa toxu bu la it daf la dale ci bërëb jar naa gedd bërëb ba bu fekkee ni loolee daf la dal ci sa digganteeg nit ñi jar naa yor yat waaye benn bu ci ne moom Cheikh Sidi Hadj Malick daf caa teg tànkam gannaaw ba mu ko gasee suul ko dëgg ca tànkam nag fa tabarakallahu ne daal dañuy gàttal rek ñu jóg nag bëgg a sant nag ñi nga xam ni ñun ak ñoom ñoo bokk mbir mii taxawu ko nag ñoom ba mu agsi fii ne moom mi suñu Abubakar ne wax na ko rek bërki dem mënuñu leen fay mënuñu leen a fay nag waaye mën nañu wax ni waaye nag mën nañoo wax ni jazakumullahu doy na jazakumullahu li ngeen def li ngeen def yàlla leen ko dàq yàlla leen ko dàq yàlla tax ngeen def ko ngeen ko defee ba noppi bi ngeen ko defee it ba noppi yàlla wëlbatiku yàlla na yàlla wëlbatiku nangu ko fayal leen boppam gërëm suñu mbokk waa télévision yi. gërëm nag suñu mbokk waa télévision yii. seen taxawaay. ne ñoom seen taxawaay. léeg-léeg mu yàgg. léeg-léeg mu yàgg. ànd nag ak coono. waaye daal Sidi Bakar ne ñu ngi leen di sant. yàlla na yàlla na leen jural jàmm. nee di sant yi ñi nga xam ni ñoom la ñuy woowe ay garde moo xam ay policier lañu moo xam ay waa GIE GIE lañu moo xamit ay boroom métier yi lañu sécurité yi sécurité yi ñu gàttal daal mbir mi képp koo xam ne daal yow tàllal nga sa loxo jëme ko fii ci dëkk bii ci xew-xew bii Seydou Bakar ne ñu ngi ñaan yàlla yàlla na la yàlla fay ñaan yàlla itam yàlla fa it ñi nga xam ni amuñu waaye ña ngay ñaan pour lépp jub ñépp mucc ñooñu it ñu ngi leen di gërëm di gërëm nag jigéen ñi nga xam ni ñoom ñoo ne ci waañ yi di dimbali nag nit ñi ba seen xel mën a dal di dimbali it di sant it ñi nga xam ne ñoom ñooy setal dëkk bi sant leen nag ñoom bu baax gendarme yeeg alkaati yeeg GM yeeg pompier yeeg docteur yeeg ñëpp ñu ngi leen di sant ñoo ñëpp ñu sant leen bu baax sant it responsable yi nga xam ni dañoo bokk ñoom ci gouvernement bi te ñoom ba yëf yi commencé ba léegi ñu ngi défilé kenn ku ci ne yaa ngi indi li nga am di wax liy defar boole ko nag ak ñi nga am yabal leen fi kenn ku ci ne li ñu war a def ñu ngi koy def fa tabaarakallahu ñuy sant itam ñooñu ñëpp di sant nag sunu mbokk bi di Mouhamad Baarut si Malick bëkk rek dara maan fa tabaarakallaahu moom dafa bokk nag moom Mouhamad Barouk Sy Malick Bakar ak Daraman dafa bokk ci noonu te bokkantuwul nag Seydou Bakar ne xolam ak xelam yépp fii la ko def yàlla def na it muy ñëw di bokk ak ñun lépp ba fii ñu toll nag mu am patron patron boobu nag mooy lii toog mooy waay waaye baarut mi ngi nii toog léegi mooy patron bi moom dégradé dégg nañ ko jox nañu yëpp waaye bokk yi Sidi Bakar ne xanaa dellu di nuyu bokk yëpp nuyoo boo xam ne bii nag ànd na ak ziyaara ak nag ñaan yàlla yàlla nangul nu li xew li xew ci xew-xew bii di événement nag boo xam ni ci fii rek la amee fii mooy yonteelu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te loolu nag mooy li Cheikh Seydi Hadji Malick tànn bàyyi ko fi mu di màggal fàttaliku dundal guddi juddug yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñaanit nag yàlla yàlla nañu yàlla boole ci xeetam dëgg dëgg dëgg te bokk gi nag mu bañ a mel na fekke bu borom teewul yàlla nañ ci yàlla musal ñuy sant daal ñépp nag ñi nga xam ni def nañu ko muy ay teraanga muy ay ndimbal muy ay jàppale muy ay yiw ñu indi ko fii ci dëkk bii ne sallallahu alayhi wa sallam moom mën na bésam de fa tabaarakallahu waaye nag lu mel nii ñi fi nekkoon di sunuy kilifa di sunuy wayjur di sunuy sëriñ di sunuy yaakaar nii mu deme nii rekk la mën a deme ne moom mii mas na dégg ci Mawlaaya Cheikh Al Hadj Abdou Aziz Dabakh am na lu mu waxoon ni daf ko fàtte waaye dafa wax ni dafay def nàngam di làmb poosam di ca def ba yàgg mu ni lu waayam na ko génn def ko ndax tuyaaba ja bare ñépp bokk kay loolu nag mooy dox ba léegi bu lii amee nag ñépp ñëw def ci seen loxo te kat def ga ñuy def nag kenn du lañ ci forcé yéene nañ ko gëm nañu it li nga xam ni moom la ñuy def bëgg nañu it fi nga xam ni moom lañ koy def Sidi Bakar ne di leen sant bu baax waaye nag xamal leen nit ni mboolem li ñuy def yàlla nee na ku ko defit duma ko faye waa Tiwaawan de yow laa koy faye man amila saalihan fa li nafsihi su ko defee nag te nit nag fu mu fekkee lu baax mu def ca loxoom ak yéeneem te yàlla tax lam ca def yàlla dana ko wëlbati ful ko delloo ko ko bu loolu paasee nag Seydi Bakar ne mi ngi yëkkati kàddu nag kàddu nag goo xam ni kii fi jóge léegi di Cheikh Al Hadj Malick Sy Maodo ak Cheikh Al Hadj Mouhamadou Mansour mii toog ak Serigne Babacar Moulay Abdou Aziz mii toog ak ñoom seeni rak ñoo ko ko sant ni naa ko jotal nit ñi ndax lu ñépp bokk la tey nag di waxukaay su dee waxukaay nag waxtu wii it di waxtu waxukaay bërëb bii it di waxtu wa di waxukaay li ñu seq ñu waxtaane ko lu yàgg la nag nekk nag ci xelum ñépp ñépp bëgg ko di ko mébét di ko yéene di ko xalaat di ko metitlu mu di affaire juma Tiwaawoon ji ne mësuleen a toog ci benn mbooloo ba dégg ñu tudd ko lii yoon nag boo bëggee def te boo defee mu siiw da ngay nekk ba jekku soog a wax yàlla dogal na nag jamono ji mu mel na nawet ci xolu nit ñi nag ñépp di ko waxtaane ci biir loolu itam am ay doom njaboot ay bokk yu baax volontaire ñoom ba ubbi ci bunt yaakaar dal di tàbbi ñu soog koo mën a wax nag ñu fas yéene yëgal ñépp ni nag mi ngi wax ni ñépp ci lañ bokk nee dina dem nag ci ay détails nag ñépp ci lañu bokk muy nag lu ñuy sumb fas koo yéenee taxawal mbokk yooyee am xalaat nee buñ koy def nag bu mu tax benn nit jóg ni dañ ko yónni muy laaj santuñu président daayira du ilimaanu jàkka du borom daayira du borom dëkk du borom kër yónni wuñu kenn dégg leen loolu nag yónni wuñu kenn de ku la ni man daal tànn nanu ma waxul dëgg ku ni déglu leen ku jógit ni man kat man la ñu yebal waxul dëgg yebaluñu kenn ku ñu yebal daa ngeen dégg turam ci seen nopp dégg nag goo xam ne gi du am benn werante waaye fii daal ñu toog nii fii ku bëgg loo gàmmoo ba tax nga commencé laaj ku la jox sànq naa la lam kenn laaj loowul kenn kenn yónniwul kenn dañ leen di rek informé ci xalaat bu jóg ñu war koo doxal daañu xamle bu ñu ne nit ki moo war a laaj wala moom la ñu war a jox dinañ ko tudd danañu ko tudd bu kenn ñëw ci sëriñ bay nag naan ko man daal ñi ma xam am nañu yéene boole ma ci groupe bi ma laaj nee bu ko ci kenn la jël sëriñ ku la ko wax nee ko wóoluwuñ la nga noppalu nga noppalu mu noppalu bu ko wax leneen nag nee ko rek wóoluwuñ la rek mu daal di jeex ñi koy seq nag nañu leen tànn ñi xalaat xalaat bi nag bëggul woon sax ñu wax seen tur ndax ñoom li ñu wax dañu ni lu waay mën di ko ci def nanga ko booleeg dagg sa làmmiñ doo tudd yit la nga cay def doo waxit nit man de def naa ca nàngam noonu nag ñoom ñooñee noo nii mu ko waxe mooy seen xalaat ñoom dañu naroon a wéet rek defar ba mu sotti yàlla defit ne moom mii nag muy tudd seen tur dajaloo nanu waxtaan waxit ni bëgg nañu de bëgg nañu defit waaye gumba gan déedéet gan du yeewi bëy bu ñuy liggéey ci kër Cheikh Seydi Hadji Malick dañu bëgg la ñuy liggéey ndigal la jóge ca kër ga ñu désigné leen ba àddina yépp xam ni luñ cay def ñoom ak ñoom ñooñee ñoo ci d'accord ne sëñ baa ngi wax de ne amuñu daayira bu ñu affecté amuñu association amuñu benn kuréel boo xam ni lii wax nañu ko ak yow santuñu la dara it daara yéen ñépp ngeen déggandoo ko yéen taskatu xabaar yi nag comme taskatu xabaar ngeen xabaar a ngoog tudd leen tudd leen bii na dem na fanaani xabaar a ngoog waay waay kuy wër du yuuxu ku ko jox lu mu wax mu war a bég bég ngeen na siiw léegi nag ñi nga xam ni ñoom ñoo ci ne mat nañu benn lim waaye ne moom daal Sidi Bakar ne daf ciy teggi ay nit rek tudd leen ñu yóbbuwaale ñoom ña ca des ne ku mel na ko alxaaji Maxtar Siise di doom moo ko désigné pour mu jiite teg ca it ku mel na Faamara Silla Faamara Ibrahima Silla teg ci ku mel na alxaaji daam jóob mansuur ñépp xam ko muy nag mag moo xam ni mi ngi fii ci tiwaawan lu fi xew mu dee ca ni weñ di def ci soow rek wala sebet noonu la alxaaji jóob mel ci ci Tiwaawan alxaaji daam Jóob ci Tiwaawan ne ku ñuy wax bookan njaayit ma nga ca xam ngeen ko moom jot naa feeñal boppam fii ku ñuy wax Cheikh Seck ñépp xam ko wala boog ñu bare xam ko ma nga ca am na nag ñeneen ñu des nee tudd leen nag ñoom ñëpp waaye ñoom ñëpp nag ñun ñii dinañu leen xam yi ne mi ngi koy beesalaat de bu kenn laaj laaj loo wunu kenn làmmiñ la ñu amee na yéen mën nañu laajal suñu bopp ku am loo joxe nag joxe ko ñu xamal leen nit ni ñaar nag am na ci benn bi néegu yàlla la yàlla am na lu mu bëgg am na yit lu mu bañ ñaareel bi liggéeyu Cheikh Seydi Hadji Malick doomam sumb ko ba mu agsi fii muy sàmmonte ak na mu war a doxe mooy alal lañu soxla waaye na laab de na sell it néegu yàlla kër Seydi Hadji Malick alal ju sell ju laab moom la ñu soxla kaay ma wax la nag du alal ju ñëw rek dugg ci de ku ne xamuñu fu ma jële sama alali juum nga waaye ñun ak yow ñoo bokk réew mi nag te cokkeer na déedéet cokkeer ak morom ma mënuñoo réerante de cokkeer daal ci taatu ngeer du ñu réerante mukk waaye cokkeer kay rëbb la mën a réer waaye cokkeer ak cokkeer ci taatu ngeer ga rek kon nag lu ñu jot ci alal danañ ko nangu waaye du lépp nag la ñuy def ci jàkka ji te réew mi nag façonu wutinu alal dafee bare ñii bu ñu demee ba nangoonte ak ñoom xam leen xam seen ressource ak naka la ñuy doxale ak bokk ko nag ak ñoom nag ne Famara Ibrahima mi ngi nii toog ne mu jox leen ko rek moom mi comme firnde Famara fu rëy nag la bokk maamam Chérif Ben Amar dafa ñëw Sénégal am fi ñetti weer ne bi mu ñëwee nag moom Chérif Ben Amar mu ñëw fii ci Cheikh Sidi Mouhamadul Mansour ni ko man daal dafa am lu ma bëgg ci kundaanoo su Cheikh na Ahmed Tijani te amul ci sunu bos ñun ma ne naa ñëw fii ci Tiwaawan ci yéen su ma ñëwee dinaa ko fekk ne Pape Mansour ne ko am na fi mi ngi fii daldi woo nag maamu faamara ibrahima mii muy góor gi alxaaji malik ndiir mu bokk nag ca mag ña mu ni ko kii sëtu Cheikh na Ahmed Tijani la ku baax la dafa am nag lu muy wut amu ko xamu ko ma bëgg nag nga jox ko ko waaye nag nga jàngal ko ko mu def ko riyaada ba mu bët mu soog a ñibbi góor ga daal di jàngal Chérif Ben Amar te kat Chérif Ben Amar bokk na ci ñi nga xam ni ñoo gën a yaakaar ci kër Cheikh Ahmed Tijani ci wàllu baatin mu toog nag moom ca pom ba sa papa dalal ko mu am fa ñetti weer ñetti weer yooyu kat néeg bi nga xam ne Moulay Abdoul Aziz Dabakh fa la ko dalal tëddul benn yoon ca kaw lal ba ci suuf rek lay tëdd ñetti weer ba ñu jàngal ko ba mokkal ba gis nag li mu waroon a gis ne sa pap Mansour daal di koy yewwi mu daal di dellu moo jur nag faamare mii muy maamam nekk loolu benn tegtal rek la nag ci tegtal yi kon mën nañu nag am yaakaar ci moom te itam nag ñu xam jikkoom nag ñu xam jikkoom ñun ñii de ku ci def lu bon ba gis leen ñoom da lool daa nëbbu de nangul nañ ñu nag lu ne waaye yebuñu leen nag kon ñoom ñooñee ñoo jiite affaire ba ne lii muy wax nag ba day génn ci gémmiñam ne moom ak sëriñ Babacar Abdoul Aziz mii ñoo toog ak Cheikh Alhaji Mouhamadou Mansour mii mu Abdoul Aziz Dabakh fekk mu wax ak Cheikh Alhaji Malick si Maodo ci téléphone moo tax Maodo jubal si woon fii wax ak sëñ Habib si waxit Mame Assane papa Habib bu papa Habib ñii ñooy keno yi nga xam ni ñoo téye kër gi kon kuy wax ci kër gi war a jaar ci ñoom man day lu may wax ci kër gi dinaa leen tàggu alal ji seen alalu maama bu ma ko bokkee ñoom mag leen ci it daa leen ci bàyyi xel moo tax seen ndigal laa am ba ubbi lii wax ko lii dajaloo wu ñu woon pour wax ko waaye depuis samedi lañ ko waroon a wax jamono bi xat jamono bi xat ba amatuñu pexe ñu fëgg forcé dajaloo waxtaane ko ba ma am waaw seen waaw soog koo mën a génne ne bu doon moom kenn rek du ko génne mukk du ko waxit du leen ca jiitu it kon nag yëf yaa ngoog nag kenn ku ci ne nag soo demee lu mu la jaral soo yee boo nga préparé ko sa bopp woote wunu nag wala boog wootee gunu tàntuñu it waaye dañuy yëgle yëgle nag goo xam ni gi ku mu neex ku ci am 10 millions léegi ci sa poos tubéy wala vingt millions génn boo joxee rek ñu nangu ko bindal la këyit nag léegi fii ku ko amul nag waajil bu ci kenn xaar desit nag desit pour di ci faj sa soxla du sotti loolu daal moom Sidi Bakar ne ñu bokk ko xamandoo ñun ñëpp ne boo santee Jóob ak am mbax ne mu weex ak ne kook suñu yoon newu ci wala nga sant taal sol sa baxa wala sa mbaxa ne mu weex loolu suñu yoon newu ci ah kay si noonu la kay kon nag ñëpp ñoo ci bokk ni nga xam ne noonu lañ ko tëral nag bu ñu demee ba nga xam ne ñoo ngi koy laaj la la na mat dara la mat li mat dara te ñu dajale ko dinañ ko ubbil compte def ko ca li matul dara borom ñaar téeméer yeeg téeméer yi danañ leen joxoñ nit ni dajal leen ko waaye ku joxe bu dee téeméer nañ la jox ruusi téeméer bu dee milliard nañ la jox ruusi milliard pour rek ndax ka koy jox bu ñu koy contrôler suus ba mu amee moom la ñuy seet lu mu ci joxe waaye ku joxe rek daa yor ruusi ne bala ñuy ñaan nag mor ne nga dajj kees gi ne ñu toog réglé ne lii ci ne moor dana ko séddale kenn par kenn ku mu jox nag na la bàyyi ci kumpa ba ñu teeral nga wax ko lan la par benn par benn par benn ngay joxe def leen ndànk rek nga indi nee nga jox ko ñaar indi pour nga joxe ah ñaa nga fab yooyu ah, ah. bàyyi tam ne nga jox ko wàññi leen coow li tuuti toog leen toog leen toog leen na ñépp toog ah yu bëgg a joxe ci jumaa ji ana ñu ana ñu kaay may leen leen ñu jàll yéen la ñu soxla kii Matar Diagne am am Matar Diagne du par paquet de par benn la ñuy joxe par benn la ñuy joxe dimbale leen ñi ci biti ñi ci biti par benn la ñuy joxe ndànk ndànk déglu leen waxaguñ leen li ci na di def leen ndànk toog leen ba ñu wax leen nag li ci ne am na ñu jëm si ci biti di leen jox par benn toog leen am na ñu jëm si ci biti ñi ci biti nañu xaar ñu ngi leen di indil kees gi ñu leen ko indil foofu àgg leen suuf ci jàkk ji àgg leen suuf mbokk yi déglu leen sëñ Bukar nee na léegi nag ne déglu leen toog leen ci biir jàkka ji toog leen toog leen ci biir jàkka ji na ñëpp toog ah ñu ñaan ñu déglu tuuti rek ñu ñaan dal di taqali ko ne lii nga xam ni nag moom lañ doon joxe Makhtar Cissé moo ko doon joxe lii ñu doon joxe léegi muy yii la ñu wax carte yii ñu doon joxe waxuñu li nga joxe yow carte yii ñu doon joxe la ñu wax Makhtar Cissé dafa ni ñëwal na ko ci xalaatam mu gis ni Cheikh Seydi El Hadji Malick radiyallahu anhu li mu bind bare na te ñépp mënuñoo liir waaye mën nañoo dégg mu ni nag yooyee walla lenn ca yooyee mu bañ a réer ci nii ñu koy nettalee ñoom Abdou Aziz mii di ko way kii di xilaasu zahab ñu def ko ci clé pour ku ko am boo defee ci sa oto di dégg liñ ci wax nee na clé la nee te yaakaar naa nag ñi am oto bari na distance bu sore ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci sa biir oto àgg ak jàmm rek parce que loolu nag mooy carte yii ñu teg ko nag ci suñ loxo ñu di ko defar tey jii faamara mii moo ma ko jox ma xam ni kon xalaat yi ñoom ñoo ko bokk di doomi kër gi nag kër gi nag jaral leen lu ne yàlla na leen yàlla taxaw fa ñuy xool yàlla nañ ko paase yàlla defal leen ko defal ñu ko defal ko mbooleemi jullit léegi nag dégg ngeen li ñu wax ñu ngi beesalaat ne yónni wunu kenn de yónni wunu kenn laaj loo wuñu kenn mbokk ak dëkk ak xarit ñoo ci bokk yem yónni wuñu kenn bu ndee yónnee nag daa ngeen déggaat moom ci làmmiñam ci ndigalal ñii mu wax leen ni muy demee fa tabaarakallahu kon daal ñun ñëpp ñu bokk ko dégg ko noonu ne bu ñuy joxe nag kenn ku ci ne na nga góor góorlu ñaari téeméer teg ko fee waxatuma la téeméer nag junne teg ko fee te wuti ñaari junne ak lu ko gën a kawe ñu boole ko joxe ko parce que léegi lool gars yi ñoom gaaw nañ ci téeméer léegi lool ak ñaar téeméer boxoñ sànni rek jëkkante nag waaye bu demee ba toll ca di ko laaj ku ñu jox ñaar téeméer ñu lebalaat la ko nga dem fuli ko ba mu mat fukki junni wala ñaari junni mu yéeg jëm kaw ne dañu profité nii rek joxe tuuti tuuti fii mu ne ñu bare pare woon nañu bu kii yoon léegi am ñu kii te kat nag ku ci joxe nag boo liggéey mu ni joxe woon naa waaye bis bu ne yàlla jox la kon bu soxlaa ñu nit nañ koy jox ba ba muy pare kenn nag amatul lay kuy gàntu yàlla nag wala nga kar karal la nga amee jamono bi neexul de daa toog soxla yu wër la benn du ci faju yàlla ku ko tànqam lu mu tànqam lu la yàlla nañ ci yàlla musal am na Seydi Bakar ne léegi kon mbokk yi fatiha salaat al fatih ne ñi ngi yónnee ngërëm ci Ceerno Saa Masa bu waxtu wi masa na jot lu bare lay indi fii indil waa waañ wi itam waa kër Samba Taal Maxtaar Taal doomam moom it noonu lay def xam na ni Tiwaawan soxla nañu mat soxla nañu këriñ yépp nag lay boole indi ko fii xam na ni matta ngi fi ñëw sax waaye mu ni la baayam doon def daf koy def moom it ne xale bu bari jom la yal na ko yàlla yokk Ceerno Saama sa itam yal na yàlla yokk fanam nangu ñaanam tabarke liggéeyam moom ak ñi nga xam ni ñoo ko def ñoom ñépp fa tabarakallahu nee delluwaat Seydi Bakar nee nag di gërëm ñépp nag ñi def mu sotti ak ñiy def te sotteegul ak ñi digle te la ñu digle woon dafa guñu ci dara du tere rek ñu sant ñépp tabaarakallah sant nag waa Paris yi sant waa Marseille sant waa Nice sant waa Italie sant daal bokk yépp sant it waa Turquie itam ñoom it ñi ngi fi kontaan ci nag boo xam ne bii yàllaa leen matalal seen yéene ñëw jafe woon leen léegi yàlla yombal ko ci ñaanu sëriñ Habib bu sëriñ Mansour ñoom ñoo ko wax fii léegi ñoo ko waxal seen bopp man leen Habib nag téye leen ku baax la parce que jàng leen ñaan gi fatiha salaatul fatiha Sidi Bakar ne yal nañ yàlla may ñu àggale ak jàmm ne comme agsi nañu ci bés bi nag ne comme agsi nañ ci bis bi nañ leen sëlmu ba kanam yi leer ñu yaatal dënn yi ba xajoo gan yi setalit néeg yi te abal leen néeg yi ñaari guddi rek la yàggul nit ñi itam ku fiy ñëw di mbooloo daayira dal ci kër bu ñibbi jotee dajaloo leen dajale ca la ngeen desal jox ko boroom kër ga muy ndimbalam baax na ci baax na ci lo torop lool daayira boo xam ne yéen a ngi togg di lekk tibb leen ca boolu sarax génne ko woowaa mbedd mi lakk leen ci ruq ñu ñëw lekk ca koo gis ni ko xewlu nga mu ne déedéet dugal fii xewlu nga dugal fii ba ñépp mat moom daal ku togg rek génn ci boolu sarax yiw rek lay jur kay yal nañ ko yàlla boole jàppandal ne lii mu wax nag ñépp a ko moom nag daayira yépp mbooloo yépp nañuy dimbali boroom kër yi ñuy wàcc ci ñoom dina rafet wàcc ci kër dimbali borom kër ga te kontooram ndox ma ak làmp ya nga dimbali ko ca moo gën toog ba ñibbi jot nga ñaan ko cere càq wuti tuuti këriñ ak poto soow waaye loolu rafetul loolu baaxul wa mbokk yi waaw Sidi Bakar ne léegi ñu yaatal fii rek su ko defee lii kat dañ koy def ci ñoom rek ñu ñaan leen li ñuy def Mawlaaya Cheikh Al Hadj Abdoul Aziz Dabakh moo ko daan def te kooku kat lu mu def dëgg la jor naa roy moom moo daan def bu ñu tolloo ci guddi gi mu ni lu waayam na ko joxe su ko defee ndax am na fi ay boroom ñu séddale leen ko ñun ñii dëkk Tiwaawan fu ñu dem bu ñuy laaj di ñu jox duñu gàntu kon nag bu gan yi ñëwee fii nañu laaj jox leen fa tabaarakallaahu lu waayam ndànk rek lu waay am ndànk ah gouverneur lu waay am rek ndànk jokkalante leen ndànk hadiya shérif jazakallahu xeyr ah, est-ce que barakallahu barakallahu waaw ah Sidi Bakar nee na ne ñi nga xam ni ñoom la doon lim léegi rek ne am nañ fi ñaar ñoo xam ne ay mbokk lañu di kilifa nag teg ci bu lii masina na xew ñun ak ñoom ñoo ko daan bokke fii muy alxaaji Moustapha Ndaw mi di sunu gouverneur di sunu mbokk ak Cheikh Ahmed Tidiane Ndoye moom it dafa ñëw rek uniquement pour gàmmu gi ndax moom ci la bokk fekke ko ne moom surtout Cheikh Sidi Hadji Malick la moom ak Moustapha bi yépp ànd ak Makan Mbeng di sunu préfet ak Jaañ Si di sunu maire ñoom ñépp Seydou Bakar ñooñu mu lim ñu ngi fii ci barab bi ne wax leen nit ni leen lu fi mës a xew rek noonu lañu koy bokke ak ñun ba mu teer defati nañ ko ñu ngi ni toog yàlla mi mën a fay Seydou Bakar ne yàlla na leen yàlla fay te yàlla taxawu leen bi jaahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yàlla nañ ko yàlla boole defal ñii laaj nañu agsi ñii laaj ñu ne ci mbedd bi ñëw leen général ab sëñ Mansour ne général Abdoulaye Fall ah Pape Malick day nuyoo kay ah général Abdoulaye di ziyaare wàllu Sidi Bakar général Abdoulaye Fall ñu koy fay Sidi Bakar ne ñu ngi lay nuyu yow tam général Abdoulaye Fall moom malaanum sutura ma yàlla làmboon yonent yàlla Muhammad mu làmb ko Seydina Cheikh na Tijaani sëtam ba mu làmb ko Seex na Muhammadul Gaali mu làmb ko Seexuna Omarul Fuuti taalibeem ba Seexuna Omar làmb ko maam Alfaahi ma yoro wele taalibeem ba maam Alfaahi ma naal yi mu naal ci biir kër maamam ak i bokkam ñu di ko jàppale yal na ci yàlla defal lu kawe njortam barke rasulullahi yal na leen yàlla aar aar seen njaboot aar sunu njaboot aar njabootu julit yépp yàlla bu mu nekk sunu mujj gàmmo yal na ngeen yàgg ñëw yàgg nu fay fekk ati ati ati ati ati ati at ñi doon laaj ci biti ñu agsi ñi doon laaj ci biti ñi doon laaj ci biti ñu agsi ñu gaaw tuuti mu am avaalam ñii nag ñooy magu kër gi ñi ci des di doom boo lëggee ñu dajale leen informer leen ni mag ñi d'accord na mu daal di jeex tàllal leen loxo yi tàllal leen loxo yi fatiha salaatu fatiha ne bu jógee ñu ñaan rek ñu may leen ndànk ndànk nangu leen ñaan ñi ngi ñaan joxul shérif yi Sidi Bakar ne ñi ngi gërëm nag waxtaankat yépp ñoom waxtaan nanu wax nañu njariñ ñépp jëriñu nañu yàlla na yàlla yàgg te yàlla saxal leen amin nangu leen ñaan wax leen amin